Kemerdekaan adalah sebuah perjuangan. Perpaduan kunci keharmonian rakyat Malaysia. Masa untuk kita mengenang jasa-jasa pejuang-pejuang telah terkorban. Semoga kita terus bersatu menjaga Malaysia. Bebas, orang semestinya merdeka. Merdeka, pasti bebas. Kebebasan dalam menentukan hala tuju hidup kita. Kekalkan keharmonian Malaysia. Kemerdekaan adalah kebebasan. Rasa cinta. Bersatu hati. Merdeka. Agi hidup, agi kelaban. Unity for Malaysia. Merdeka! Selamat Merdeka! Merdeka! Tanggal 31 Bulan 8, 57 Selamat nyemut anu mereka dan semua rakyat Malaysia. Malaysia di hatiku. Wa'an Malaysia. Wa'an Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ya, kami harap uh, Sarawak terus maju. Sinonim dengan tema Malaysia Prihatin, Universiti Malaysia Sarawak juga prihatin dalam agenda pendidikan anak bangsa. Selamat Hari Merdeka ke-63. Buat semua rakyat Malaysia di mana saja berada, selamat menyambut Hari Merdeka. Merdeka, Merdeka, Merdeka. merdeka.